पहले आदमी हो जो कबूल करते हो कि बुरे हो विलन हो खलनायक हो <laughs> हंड्रेड परसेंट साहब अपना अपना धंधा है सरकार शौक गया बचपन से मेरा बाप बदमाश था मैं बदमाश ही हूँ